اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صلِّ على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صلِّ على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صلِّ على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صلِّ على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى في حرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صلِّ على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صلِّ